をしているアイナですやっほーこんにちはたまですよろしくお願いしますンシャ3歳ですあいちゃんと3年くらい一緒にいますあいちゃんが大好きです基本もう毎日持ち歩いて土日休日1人で遊び行く時とかでも入れてます必ずバッグの中に。 月に1回とかですね乾かすとその間外に行けなくなったりとか一緒に寝れなくなったりするので何の予定もない日によしと思ってやるっていうそうですね真っ白にできればいいなって思います背中が特にこう脱ぐとこの境目が分かるくらい真っ黒になっちゃっててここをこう白くさせたいなっていうのが。 たまちゃん今から28年12月24日女の子24センチお尻が11センチ15それ何っちゃんと遊ぶことうこういう動きを用意してるのでここ をパンパンにすると他の子とかは全然あの動けなくて控えめにこの腕と首はしてほしいかもしれないマこれから入院しますじゃあ頭いくよもうえどうしよう泣きそう今どうしようえー、だってこうするんですよでこうですよタマごめんねごめんねタマ あんちゃんやだおおれおれあちゃんあちゃん包んじゃった 許してちょっと今日仕事できるかなとりあえず2人と喋りながら仕事します大丈夫大丈夫ないですだってもう先戻ってもたまいないんですいないよ家帰ってもいないんですよ何何してるってかわいい やっと到着したやっと到着したの可愛い剥がされていく様子が一番可愛いよかったじゃん元気にしてるってなんか人気者な感じがしますねやっぱり人気者なるでしょ <laughs> 喜んで <laughs> <laughs> 洋裁の専門学校に通ってまして卒業後ですね婦人服とか紳士服のお直し屋さんに勤めてたんですねぬいぐるみの修理のお客様がですねいらっしゃってお直ししてお返しする時にですねお客様がもう あの家族の帰りを、ね、迎えるかのようにもう喜んでくださるんですよねその姿にすごく心打たれましてぬいぐるみの治療の技術に特化したぬいぐるみの病院を作りたいなって思いましてでそれがあのきっかけで会員することにしました身体測定入ります変わらないようにお帰りしてますのでなので最初に測っておきますね は中型を検査していきます着ぐるみにはですね必ず綿口があってたまちゃんの場合はここですね1箇所手縫いの糸をほどくとこんな感じで結構固まってましたね。これがグラム。 次にお腹ですねここで裏側からおけががないか見ていきますえーと、ぬいぐるみさんって表側からだとこう毛が生えていてで生地のおけがに気づきづらいんですねなので裏側から見ることでしっかりと お怪我がないか確認していきますあとちゃんと縫い目もほつれたりしてないか見ていきますね元に戻していきますでこれで以上で検査終わりましたのでお風呂エステ入りますこの中にですねこのたまちゃんにえっと、合うお疲れに合うような溶剤を調合してもう入れてありますたまちゃん入ります <laughs> いい湯だな可愛いですねそうですね綺麗になりましたたまちゃんがお風呂から上がってきました中綿を入れていきますふかふかの綿をご用意しました 手が 2g ですね、はい、手と足入りました体 16g ですね均等になるように入れていきます一番お顔もの綿入れがね重要なので元の綿を取る前のお顔立ちに戻るように表情を見ながら綿を入れ直していきます もともとのたなちゃんのお顔と照らし合わせていきまして元の表情と近いかここで合わせて見ていきますこちらこのハートですねアロラの中にこちら 139g ですねもともと着た体重と同じになりましたここで股口を閉じていきますでは元のように股口を閉じていきます ちゃんは今毛並みが少しゴワゴワしているのでなので、えっと、ストレート矯正というものをおかけして、で元の状態ぐらいにまで毛並みを回復させてサラサラにしていきます。 の顔が、はい、その入院する前はすごいこう、はい、ペタンとなってたじゃないですか、ええええ、それがもうふわふわになっていてええ機種変えてないですねそう変えずにねこのぐらいまで復活できるので嘘でしょ、ね正直この背中の部分とか、はい、絶対綺麗にならないだろうって思ってたんですけど今はもうほぼこの後頭部と 背中のでかい境がわからないぐらいにまではね、こんなに変わるものですか <laughs> よかったです何が起きたんだろう本当に涙が出そうな感じですもともと正直入る前はずっと一緒にいたからそんなにすごい汚れてるなっていう感じはなかったんですけどめちゃくちゃ白くなってて頭巾のとことかもかなり ピンクが鮮やかになっていてびっくりしましたしこうたまちゃん自身も嬉しそうな顔をしていて本当に入院させてよかったなって思いますたたただいいまままお世話になりりししあがとうござ <laughs> チャンネル登録よろしくね。